Привет. Так. А, <clears throat> а, делаем следующее. Сейчас мы будем переходить к запеканию нужных нам текстур для рисования текст... А, рисования финальных текстур в Substance Painter. Так, берем весь объект наш, оставляем все нужные крюка. У меня тут есть, например, э, а, глаз, red eye. Вот этот глаз нам не нужен, в принципе. В принципе, его можно даже удалить. Я их просто спрячу. Так. Э, берем, смотрим еще раз на развертку. Все ли в порядке? Лишнее не взяли, нет? Все окей. Ничего не забыли. Так, и экспортируем export selected export selected um, я назвал это Apple Girl Full Body сюда же я экспортирую как static mesh вот теперь заходим собственно в Painter нажимаем New, Select, настройки вот Unreal Engine, а, где у нас а, for SP, это для сервис э, Substance Painter, nope. а, выбираем Full Body, а, 2К, в принципе, нормально, ничего страшного. Вот, вот наша модель. Окей, теперь вот он наши а, текстуры сет-лист. Вот, мы можем их прятать. Так вот. Давайте пока будем работать а, с этой частью. А, в ZBrush нужно сделать следующее. HD модель нашу берем. Вот. Оставляем только эту часть. Вот эту часть. Ну, этот материал, к которому относится а, заливаем ну, какими-то ну, какими определенными контрастными цветами определенные участки, чтобы мы могли быстро выделять а, эти зоны и заливать их а, какими-то отдельными материалами. Для майки я буду использовать другой материал, поэтому я ее залил одним материалом, э, одним цветом, красным, ну и так далее. Вот. Как, понятно, да? Вот. Э, в принципе, джинсы Давайте можно си, то есть взять цвет. О, что это такое? Непонятно. Так, давайте заливаем сюда цветом желтым. Почему так было, непонятно. Так, вот. Си, голубенький. Вот этот тоже должен быть таким. То есть это будет... А, я нажимаю Fill Object, чтобы залить а, выбранным цветом. Это сделается здесь Color. И вот Fill Object. И я назначил на это горячую клавишу Ctrl-F. А, изолируем Ctrl-F. Обязательно надо изолировать, чтобы в, именно Э, изолированном объекте как бы заливать цвет. Вот. Ну и ремешочки тут э, отдельного цвета, если вы не заметили. Вот. Это можно легко проверить. Нажимаем Ctrl Shift и кликаем сюда. Вот. Так. А все. И берем вот это все. И делаем экспорт. И вот Body HD. Я уже сделал это. Вот. Теперь смотрим. А, мы будем запекать а, необходимые нам для начала текстурирования вспомогательные карты именно для этого участка. Не для всего а, персонажа, а именно для этого участка. Так, нажимаем Bake Mesh Maps сюда. Вот эта вкладка, текстура set, Settings выбираем 2К и все это включаем. А, нужно найти HD объект наш, который я сюда закинул. Вот, Body HD. Нажимаем, выбираем, вот он. Вот. Так, нужно тут включить антиалиасинг. А, имейте в виду, а, вот весь объект у всех а, Пивот должен стоять эм, по нолям. Не забудьте сделать reset xform. А, включаем телес. Можно делать 4К, но 2К, э, 2x2 мне, в принципе, вполне хватает. Давайте ID посмотрим. Должно быть vertex color, чтобы запечь вот эти цвета. И все, готово. Не нажимаем на Bake All Texture, мы делаем только для M Body. Окей? Okay? Нажимаем. Ждем. <coughs> вот начинает появляться. А, так. Должно быть быстро, потому что не 4К, а 2К. и интересен 2 X2, в принципе, этого не так уж высокие настройки. А, можно, кстати, сделать следующее. Я забыл сделать. А, тут есть position не pure материал, а full scene. Это поможет нам как бы делать какие-то градиенты заливать на весь э, персонаж, а не на именно на по, по материалу. А, ну, это потом покажу. Если мы столкнемся с этим, лучше включить full screen. Еще раз нажимаем. Ну, в принципе, можем отключить все, кроме position, чтобы быстрее просчиталось. Окей, все, готово. Так, давайте посмотрим, заценим. Ну, нормально. 4К можно сделать, в принципе, вы можете это сделать, я оставлю как есть. 4К и 4 4x4 можете антиализинг включить. Мне вот эти ступенчатость не нравится. Давайте попробуем все-таки это сделать. О. Но ну, имейте в виду 4x4. Давайте еще раз. Посмотрим разницу. Давайте принт скрин сделаю. Эм, посмотрим разницу. скриншотил. Ладно. Что, не может, что ли? Надо. Скорее всего, из-за того, что разрушение не такое уж большое. программа зависла или э, просчитывает Чуть-чуть, по-моему, лучше стало. Ладно. Так, вот здесь вот переключаем на студию 03. Мне больше этот цвет нравится. Окей, все готово, все нормуль. <clears throat> вот, у нас есть ID. Очень круто, давайте примерно покажу, что я имею в виду. Uh, так, color selection, пик, вот, ой. Видите, вот теперь можно выделять какие-то участки, указывать материал, то есть э, маску сразу можно создать. Вот, вот так вот. так, пока удалим. Так, дальше идем. Uh, нет, у меня вот э, готов вот этот э, готов вот этот объект я также изолировал э, все детали ну, там спрятал и так далее и экспортировал HD объект э, перед этим конечно же залил определенными цветами и вот теперь делаем то же самое выбираем обязательно этот материал Тут не должно быть ничего. Так, вот этот HD объект удаляем. Выбираем Jack от HD. В принципе, настройки также можно оставить. 4x4. Не нажимаем сюда, а нажимаем на именно вот этот материал. Jacket Armor Bros. Вот это. Не забываем то, что разрешение должно быть 2К, и потому что мы потом в конце, после того, как все сделаем, все эти куски сделаем как одну текстуру. Я подготовил HD объект только для Embody э, и Jacket Armor Bros. Так что хейрсы и топ-боди мы с вами сделаем полностью. Давайте посмотрим поближе. Пим-пим-пим-пим. Пим-пим-пим. Пим-пим-пим. Угу, готово. Так, давайте посмотрим, что у нас готово. Вот. Looks good. Так, подождите, мне звонят. Подождите, сейчас. достали эти банки всякие разные карты предлагать. Так, э -э дальше. Ну, давайте постепенно перейдем сюда. Что это у нас? Эм, Hair. Так, переходим э, сюда. ZBrush. Открываем наш проект заново. Decimated. Можно decimated, можно не decimated. Эм, так. Так, давайте посмотрим, что там нужно спрятать. Так. Эм, как там было? По-моему... Вот так вот. Ctrl Shift и кликаем, и заново включаем. Так, э, вот это... Вот это... прячем. А, подождите. Так, авто, автогрупп надо сделать. Полигрупп, автополигрупп. Автополигрупп. Угу. Теперь вот это прячем и вот это прячем. Нам нужна вот эта часть только. Теперь делаем следующее. Так, delete hidden. Угу. А, нужно делать subtool master. И тут сделать match, match visible. А, нет. Нет, не так. А, то только один объект оказывается, поэтому делаем export. Uh, HD, Hairs HD. Цена. Так, тут особо ничего не надо заливать одним цветом, потому что это все один материал, поэтому... Так, глаз, ну, ну, ну глаз-то мы э, зальем как потом. Это не так уж сложно будет. Так, глаз тут не нужен, тут ничего запекаться не будет, так что тут ID можно отключить. <clears throat> так, position per material false. А, тут надо будет тоже заново запечь. Ладно. Понятно. Так, а, full body отключаем заново. А, hairs HD. <clears throat> hairs. Угу. Окей. Норм. А, так, дальше идем. Ponytail. Hairs Ponytail. Вот. Так, для начала, конечно же, заново надо открыть, потому что я уже там удалил кое-что. <coughs> Простите. Так. Нет, не так. Пам. Упс. так, вот так. Теперь заново. так, поле, поле, поле, поле групп и автогрупп. Ну да. Давайте вот так вот сделаем. Пам, пам, пам, пам, пам. И вот, ой, нет. Вот так, наоборот. И мы делаем следующий delete hidden. Delete hidden. И экспорт. Хейрс, а, Ponytail, так вот, HD. Так, опять-таки заходим сюда, Position, Full Screen. Um, ponytail HD. Нажимаем запекание. Угу. Угу. Все хорошо, все круто. Так, должно быть. Эм, так, что нам дальше? Вроде все. Все что ли? Угу. А, нет, а, э, то боли. То боди. Так, эм, перед тем, как сделать топ-боди, надо сделать у него, по-моему, этот был второй, да, второй, э, заново запекание. Так, э, position, position. Это jacket, да, jacket. Тут мы забыли просто тысячи сделать? Окей. А, топ-боди. Теперь а, топ-боди. Заходим сюда. Мы можем особо не париться. Вот. А, вот этот объект нужно спрятать. Так. Джекет. Джекет прячем. Арморы тоже прячем. Ботинки тоже. Штаны тоже. А, майку тоже. Так. Тело выбираем. Так, глаза, брови тоже надо спрятать. Что еще осталось-то? Так, вроде ничего. Вот так вот. Так, э, выбираем цвета, какие будем заливать. Давайте сюда зальем желтый цвет. Так, fill object. Э, а сюда, сюда зальем красный цвет. Вот так вот. И сюда зальем зеленый цвет. Давайте синий. Вот так вот. Готово? Готово. Экспорт. Нет, тут одним экспортом не обойтись. Тут надо соединить видимые саптулы. Вот, merge visible. Вот, и оно создается здесь, merged, как один э, саптул. Экспортируем. Um, топ. Body HD. Все. Так, запекание. Так, all position, конечно, full screen. Command. Так, где top body? Вроде все норм. Давайте запекаем. 2 enable to compute normal because some triangles were too small in mesh go. А, normal map. Что-то с ней не так. Надо, ну вроде все запеклось. Какие-то участки косячные, кажется, получились. Давайте проверим. Так, подождем, пока еще не закончилось. Ой. Так, проверяем. Руки смотрим. Угу, Да, неплохо. Окей, все, все получилось. ID есть, ID. Так, давайте посмотрим здесь. А Ай, не то. Видите, все как мы сделали. Так, убираем. А, давайте посмотрим все части. Вот так вот. Вот этот косяк мы просто сделаем в конце. Когда мы все эти стороны делаем, а в максе просто немножко пододвинем вот эти полигоны повыше. И штаны чуть-чуть поправим там и так далее. Тогда будет все идеально. Так. попробуем базовые материалы закинуть. Посмотрим, что из этого получится. Я тут для себя сделал такой stylized вот, gray. А, эм, давайте бросим их сюда. Джакет. Штанишки. Что еще есть? Что там мне осталось? волосы Ponytail. Вот так вот. Ну вот, вот что я имел в виду, когда я говорил full screen. Видите, вот градиент такой есть. Если бы я сделал by material, а не full screen, то градиент был бы, например, у волос, темная сторона была бы здесь начиналась бы отсюда, поднималась до ну, макушки и так далее. И там бы был бы такой какой-то локальный градиент, а не полностью. Вот. И все это просто надо отрисовать, и все будет готово. Теперь а, можем сделать следующее. Сохраняем. Save as. Так, project, streaming, apgirl и apgirl. Версия 0.1. Вот так вот. Тут у меня есть stylized metal. Можно попробовать сюда закинуть. Так, где он? Вот. Ну, на эту часть. Ну, давайте покажу вот так вот. Color Selection, pick И указываем только на металл. Можно сказать, что металл уже готов. Вот. И тут есть еще кожа. Кожа, кожа, кожа. Берем, сюда бросаем. Можно сделать так. Опять. Пик синий цвет. А там джинсы будут. Ну, вот в таком духе мы будем делать. И потом немножко будем рисовать и так далее, и так далее. Окей? А пока что на этом все. А, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, если можете, можете донатить, поддержать мой проект. И... Всем спасибо, всем пока.